Согласно Уставот, пратениците треба да ги представуваат граѓаните и во собранието да одлучуваат по собствено уверување. Сепак, горниот систем или модел по кој што се избираат пратениците има делумно влијание врз тоа како тие извршуваат својата функција како пратеници. Во нашата држава, во Република Македонија, пратениците се избираат со затворени листи, каде се гласа само за политичката партија, а не и за самите кандидати политичката партија е она која го утврдува редоследот на кандидатската листа и на кое место ќе бидат ставени пратениците на таа листа, односно дали ќе бидат ставени на така наречените добитни места кои што гарантираат влез во парламентот. Ваквиот изборен модел придонесува пратениците при одлучувањето и при вршењето на својата функција повеќе да ги застапуваат интересите на своите раководства, на политичката партија, отколку на граѓаните и обществениот интерес во целина.